Bună toată lumea! Bun venit pe canalul Darie, eu sunt Daria și bun venit la un videoclip. Și aceasta este marea surpriză despre care am vorbit anul trecut. Lucrez la propria mea serie animată. Acesta este un videoclip informativ și explicativ și este o grămadă de spus, deci hai să începem! Prima oară aș vrea să spun ceva despre acest videoclip, care este un street paint. Dacă mi-ați urmărit canalul mai devreme, știți că acum ceva timp am făcut niște videoclipuri glow up cu destul lăguți, dar am avut niște probleme tehnice. Ei bine, acele probleme sunt încă acolo, dar am găsit o cale de a face videoclipuri și de le posta din computerul meu și de acum încolo o să postez doar despre lucrul meu pe acest canal. Nu mai e Helova, nu mai e Esculaguț, nu mai e alt fandom. Acum, dacă asta e clar, să vorbim despre viitoarea serie. În acest split paint desenez pentru prima oară logo-ul seriei, care are titlul Pasența Nimbului și logo-ul de pe iconița canalului este logo-ul meu care mă reprezintă. Animația este încă la bază, povestea este încă în lucru și sunt un an școlar greu, deci crearea show-ului va lua ceva timp, dar promit că o voi face. Povestea din spatele seriei va avea mister, magie, dramă, momente amuzante sau horror și toate lucrurile și acțiunile care în serie acum sau chiar și mai târziu sunt criptate vor fi interconectate. Seria mea nu este încă un fandom pentru că încă nu pot crea un fandom wiki. Dar dacă mai multe persoane o să mă susțină, pe mine și creațiile mele va fi. Câteodată, când am suficient timp, o să postez shorturi la ca cea postată luna trecută. Scenariul nu este nici el încă terminat, dar am scris câteva pagini și replici pentru început. Protagoniștii seriei vor fi Sheila și Cecil, doi frați dintr-o planetă numită Glycy, care au o grămadă de lucruri de făcut și de suferit. I-am prezentat pe ei și alte personaje viitoare de ale mele pe contul meu de Instagram. Dacă vreți să vedeți, am pus linkul în descriere. Acolo puteți vedea și acest desen care este de asemenea bannerul pentru acest cont. Și dacă vreți să întrebați ceva despre personaje sau despre însuși serialul, puteți să puneți în secțiunea de comentarii. Tot, toate lucrurile din serial vor fi inspirate din viața reală amândoi, Sheila și Cecil, și chiar și toate celelalte personaje sunt inspirate după ceva. Ca exemplu, diferența de vârstă dintre Sheila și fratele ei este aceeași diferență dintre momentul în care am creat-o pe Sheila ca personajul meu animat și momentul în care ne-am creat pe Cecil și planeta din care provin, Glycy, este inspirată după o planetă adevărată din sistemul nostru solar, Kepler 22K. Și dacă sunteți curioși, spațiul e chiar foarte fascinant pentru mine. Ei bine, asta e tot ce am vrut să spun pentru moment, dar sunt sigură că am ratat ceva. Dacă vreți să-mi spuneți ceva, sunteți liberi să puneți în comentarii. Ei bine, am ajuns la partea finală a videoclipului. Nu uitați să dați like și subscribe ca să nu ratați niciun viitor videoclip pe acest canal pentru data viitoare. Eu sunt Daria. Salutare!